Un día. Necesitamos un día. Un solo día. Un día cada cuatro años. Un solo día. Eso es, un día. Hola. Hola. Hola. Estamos buscando voluntarios para las próximas elecciones generales para que sean funcionarios de colegio. Les voy a dar una tarjetita para que ¿Les parece incómodo? ¿O difícil? Pues a mí se me hace difícil entender que todavía vivamos así y no hagamos algo para cambiarlo. Yo sé que es algo tedioso. Pero peor es que nos quiten lo poco que nos han dejado. ¿Quieren salir del lugar en el que estamos? ¿Quieren salir? Pues salgamos. Salgamos. Que nos cierra la escuela. Nos venden las playas. Que te roban el retiro. Que nos roban la dignidad. Que nos roban todo. Que no nos roben los votos. Que no nos roben los votos. ¿Quién cuenta los votos en Puerto Rico? ¿Ah? están allí escondiéndose? Nadie. Los cuentan ellos. Los mismos de siempre. Los de la vieja política. Los que no quieren que las cosas cambien, porque a quienes los financian no les conviene que las cosas cambien. Y por eso los problemas son los mismos. Porque los políticos son siempre los mismos. Contemos los votos. Contemos los votos. Te pido un día. Un día solamente. Un día cada cuatro años, para que vayamos allí y nos demos a respetar es suficiente con salir a votar. Tenemos que estar allí y contar. La posibilidad de ganar es real. El no querer cambiar, eso es irreal. Si vamos y contamos. Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. A Puerto Rico lo cambiamos en un día. El día que salgamos y contemos nuestros votos.